kama kocha kama não Lakini amesha shile fresh. Shile fresh, ndio hata kama shile brand, ndio utajio Ah, não season não Yo, não oro. não ina não Na não ya não Ole não pulga. não la não Ole não pulga não eso. não leve. não dai. não ndio não ole. não ole. não ole. não ole. não ina. não ile Okay. Ngoja, تقطع فيديو تقطع المصورين لا ماشي لافنتير ماشي لافنتير لافنتير هو كيف ماشي هو بنتير هو انا هو بنتير انا ما بنتير وكيف بنتير ابي ما يكون قاعد بعيد هو هو باوي لا انا واثق هو لا لا لا تقول انت عايش كده انا شوف انا انا طلعت على الفيديو زي ما انا صوت انا معاك Eh? Eh, Mangu anachuchukia la show fangu tu. Mangu eh, anachoka mimi. Anatoka mimi. Anatoka. Kale ka emo gena. Ah, tu wana chuka. Chuka. Eh? Dada mtushukia. Dada chuka. Tu anachoka mimi. Niwe kwa nipatie ndio kwanza yenyewe. Sasa ndio sasa ungivile lakini. Yaani tunaposoka lina muda omone nono ah, yani uno lakini unapitaga wetu mimi abishuru awagotogo wige wige mwe tuto tutanga tutagwe anda tuto ole niwe tuto njina tuto tuto o no si cho ola na ole ya umuita chibe yani ole ya no spacho tuto tuto ile tompe lani ole ono yani ole o simu no so mucho atikumba bana bena uchukire uchukire ou Oma kutsukab miima vaani, oma kutsukab miima. Kwani kwani tu kidogo. Kwani kwani benuma nani kwani benuma urafiki tu motea au? Tu motea. Wewe wama pikele chogo. Ejo cha Facebook wili kitu mecha yote. Ocho baba fanya tangana kiona. Hata si mwanoke hapo kutoa wasimu baki. Sasa yani unakuwa sio tu kwa tangana hata mimi mshuko tishu kwa makale kesho kwani sio bela hiyo shughuli. Bela hiyo. Na wewe kama unaona, kwani vetutusha wasila mungu atumba tu eteli nani wani wani 叽叽麻嘞，叽咕啦，叽叽啪，叽叽叽叽。